Somos las que no supiste ver. Somos las hermanas de nada que perder, ya nada que perder. Ya nada que perder. A nivel del ámbito corporativo, por ejemplo, por problemas de este arrastre histórico, este desfase histórico, esta diferencia que ya lleva muchos años, de desigualdad entre las posiciones que ocupan hombres y mujeres en los ámbitos corporativos y, todavía en posiciones de alta dirección hace que la mayoría de las personas que están en posiciones para marcar una diferencia o generar un cambio son todavía hombres. No está concebida la mujer como para ejercer el poder. El poder mm, naturalmente se entiende como un atributo masculino. Eh, y esto, bueno, claramente conspira porque es algo que eh, ya traemos casi como en el ADN y que, digamos, desarmar, eh, yo creo que, bueno, que estamos en un buen camino, pero va a llevar mucho tiempo porque es una cosa que está ya como inscrita en los genes. Y acá viene la segunda parte. Las mujeres tenemos que entender también que esto no tiene por qué ser así hay personas que también quizás te, marcan esas, esas, como discapacidades, por decirlo de alguna manera, eh, y que uno se lo cree, <laughs> que eso es lo peor de todo. Eh, y a mí me pasó eso. Eh, yo sentí durante mucho tiempo que no podía hacer cosas y tuvo que venir otra mujer que por suerte vino y me dijo, vos te das vuelta, haces esto, lo haces todo de vuelta. Y yo, ¿te parece? No sé, yo... y me costó mucho, creer en, mí misma eh, y decir yo esto lo hice, lo puedo volver a hacer cuantas veces quiera y ahí es donde tuve como un momento de desilusión pero también de revelación porque el momento en el que digo yo me voy porque acá esto yo lo hago todo de vuelta o yo soy capaz de todas estas cosas si bien entiendo que hasta ese momento no lo había podido hacer también tengo la libertad de decir soy capaz hay personas que también quizás te, marcan esas, como discapacidades, por decirlo de alguna manera, eh, y que uno se cree, que eso es lo peor de todo. Yo creo que hay una diferencia muy grande de autoestima entre el hombre y la mujer. Eh, a veces en una entrevista la mujer dice que no habla inglés eh, tan bien pero ¿por qué no se sacó un A en un Cambridge o por qué no pasó con más de 600 puntos en un TOEFL? Porque no, no realmente lo que está comprobado externamente que le diga que es capaz de hablar un idioma, eh, no lo tuvo. Mientras hay hombres que en las entrevistas vienen y dicen, hablo inglés perfecto, y cuando uno compara el nivel de inglés de uno con el otro, ve que la mujer a veces se tira más para abajo, es más autoexigente de lo que debería ser un hombre. Entonces la mujer se arriesga menos a venderse de la forma que el hombre se arriesga a vender. Yo creo, creo que está mal que el hombre se venda mejor, pero está mal que la mujer tenga miedo de venderse y tenga miedo de posicionarse como alguien que realmente tiene el valor y tiene la capacidad de, hacerlo. Eh, yo creo que la mujer muchas veces se pone en, una posición de no creer tanto en sus capacidades y de no y dejar ese espacio para que el hombre lo termine ocupando. Hay una frase que a mí me gusta mucho que es que cuando uno deja lugar para las cosas sucede lo divino. abrí un espacio para que sucedieran otras cosas porque creí en esa capacidad mía. Eso fue lo importante para mí. Hacernos eh, a la idea de que el poder también es una cosa que forma parte de nuestros atributos y nuestras posibilidades en la medida en que querramos ejercerlo. O sea, ninguna mujer tiene la obligación de llegar a ser líder, de llegar a dirigir nada. De lo que se trata es de que aquella mujer que realmente quiera hacerlo tenga las oportunidades y las posibilidades. O sea, la elección eh, tiene que ver y tiene que estar determinada, me parece, estrictamente por el propio deseo de las mujeres. Que aquella mujer que realmente quiera hacerlo tenga las oportunidades y las posibilidades. Que Las mujeres vamos creciendo, vamos creciendo en general, todas como grupo, como sociedad o lo que fuere, vamos a ir ocupando esos espacios. Yo soy una confiada de eso, digamos, de, de, pelearla para que nos validen por nuestras cabezas y que, digamos, y que lleguemos a ocupar esas posiciones que hoy o las tienen hombres o no las tiene nadie y le aportas una mirada distinta. El ámbito de lo doméstico, en definitiva, también es un lugar de poder. Y es un lugar de poder que a veces a las propias mujeres nos cuesta resignar. Es muy común, eh, tengo amigas incluso, no, mirá, fulano no se ocupa del nene, no se ocupa del nene, no puede ser, yo estoy acá. El día que viene pero ¿sabés lo que me dice fulano? Se va a llevar a nene a la cancha a ver el partido. Digo, buenísimo, van a hacer una actividad padre, pero ¿a vos te parece? ¿Lo vas a ver cuidar? ¿Cómo voy a quedar yo tranquila? Entonces digo, bueno, tenemos también este doble discurso. Nunca hemos dejado la responsabilidad de alguna de las tantas responsabilidades que fuimos asumiendo. O hoy todavía nos queremos hacer cargo 100% de la casa, 100% del marido, 100% de los hijos y obviamente con el trabajo se nos hace más complejo. Y no saber compartir, no saber delegar y no, saber sacarse esa responsabilidad eh, de encima también es un, es un tema bastante importante. Nunca hemos dejado la responsabilidad de alguna de las tantas responsabilidades que fuimos asumiendo. Creo que la libertad de poder elegir lo que queremos implica los espacios que vamos ocupando. Pero creo que también es una maduración de la sociedad y una maduración del, del, ser femenino, digamos, y el rol femenino donde nos vamos poniendo nosotras. Las restricciones las veo en mis amigas eh, de hecho, hemos tenido algunas conversaciones entre nosotras y, muchas veces hablamos de... Ellas me dicen, yo no sé si e-, esto que me pasa a mí de la maternidad o de no, no trabajar eh, o no tener una carrera es elección mía o es lo que me tocó o dejé que el mundo haga conmigo lo que el mundo quería. Creo que eso pasa mucho. Digamos, ella podría haber tenido la opción en un momento de quedarse en casa, cosa que es totalmente respetable, o sea, no quiero darle un sesgo negativo a decidir quedarse con tus hijos en tu casa. Lo que digo es una elección de otras tantas, no es un mandato ni está escrito. O sea, si alguien lo hace por elección, bien hecho. Eh, y si alguien por elección quiere balancear y quiere seguir su carrera profesional porque es importante, perfectamente puede criar hijos en ese contexto. O sea, de hecho, bueno, yo no me siento haber sido desfavorecido para nada porque mi padre y mi madre han trabajado fuerte eh, durante toda mi infancia para nada, o sea, no, no, no lo sentí en lo más mínimo. Eh, eh, con lo cual, por eso digo, es, eh, hay que creo que revalorizar la palabra elección en estas cosas, o sea, y, desvalorizar un poco el concepto de mandato, o sea, mandato no es tuyo, o sea, estás viviendo la vida de otro, en definitiva, cuando se hizo un mandato, todavía más cuando se esos mandatos de los que ni siquiera sos consciente. mandato no es tuyo, o sea, estás viviendo la vida de otro. yo cuento siempre una experiencia que tuve en General Motors cuando eh, tuve un caso de una segunda reestructuración donde se me fueron eh, cinco chicas entre 25 y 35 años y esa es una década muy importante porque ocurren dos, dos importantes eh, eh, eh, acciones o eh, momentos en la vida de la mujer, es su probablemente su primer embarazo y es su primer promoción. Y es un momento dual donde la mujer no sabe si le pone mucha energía a su trabajo y si llega a tener un bebé en esa época queda muy dividida. Y hay una presión muy fuerte de madres, de suegras, de realmente poder seguir trabajando cuando a veces lo que el sueldo que recibe mal que mal le alcanza para pagar una niñera o pagar eh, una guardería. La eh, compatibilización de la vida profesional con la vida personal y la familia. Y este es un tema que vos lo habrás visto, no importa el nivel de las CIOs con las que te sientes, todas de alguna forma plantean esta misma e-, ecuación irresuelta, Y yo creo que acá también hay, varios aspectos para, eh, para atender unos que tienen que ver, por supuesto, con lo que venga de afuera, así como facilitar eh, la vida de la mujer que es madre y que es profesional para que no pierda ninguno de los dos campos. ¿no? Entonces, bueno, desde el home working, la tecnología, digamos, en ese sentido presta un servicio y una ayuda maravillosa, eh, el tema de las guarderías en el lugar de trabajo, o sea, que la mujer no tenga que pagar y además esté tranquila, digamos, de dónde está su chiquito cuando está trabajando. Eh, una cantidad de, beneficios como las licencias por paternidad, entendiendo que el hijo finalmente es 50 y 50, ¿no? Y acá voy a otro punto. Yo digo, así como tenemos que apostar a que haya un 50 y 50 de representación en los directorios, esto también tiene que reflejarse puertas adentro de la casa. O sea, los hijos, el cuidado de la familia, la atención de lo doméstico, tiene que ser una responsabilidad absolutamente compartida. Cómo facilitar eh, la vida de la mujer que es madre, y que es profesional. Si los hombres no se involucran debidamente, toda esta transformación cultural que hace falta va a demorar muchísimo tiempo más porque somos todavía los hombres y esperemos que esto se acelere, pero va a llevar muchos años lograr una igualdad 50 y 50 porque el atraso es de siglos. Entonces, si somos más hombres los que estamos en posiciones de marcar la diferencia, de generar un cambio, somos los hombres los que tenemos que eh, sumarnos para acelerar esta transformación eh, cultural. Si los hombres no se involucran debidamente, toda esta transformación cultural que hace falta va a demorar muchísimo tiempo más. La diversidad agrega valor, la diversidad nos permite otro tipo de discusiones, otro tipo de miradas, otro balance en las decisiones eh, la realidad es que es muy necio pensar que una, sociedad, eh, integrada 50% por un género y 50% por el otro puede ser entendida de una manera cabal y que agregue valor solamente por una mitad. Eh, desde ese punto de vista hace, todo el sentido del mundo y la realidad es que mi experiencia es que a nivel negocios y a nivel resultados, ya sea funcionales o de negocios específicamente, los, los, resultados han siempre sido muy, muy positivos cuando cuando las, mujeres ocupan el lugar que tienen que, ocupar, que es el mismo que puede ocupar el hombre. Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie.